විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක සක්වල 29 වන වැඩසටහන හොරෝපතාන වීරසෝලේ මුස්ලිම් මහාවිද්‍යාලයේදී පැවැත්වුණා. එහිදී සුහුරු පන්ති කාමර උපකරණ පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවා. සමහරු hina වෙයි ඉංග්‍රීසි භාෂා වර්ධනය ගැන කතා කරනකොට. හැබැයි hina වෙන විවේචනය කරන අයගේ දරුවෝ කිසිම කෙනෙක් රජයේ පාසල් වලට යන්නේ. ඒගොල්ලෝ යන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිවට් ස්කූල්ස්. එහෙම නැත්නම් ඕවර්සීස් ස්කූල්ස් පිටරට ස්කෝලවල. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ දරුවන්ව ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපනයට යොමු කරලා රටේ ජාතික අධ්‍යාපනයට කියනවා සිංහල පමණයි සිංහල පමණයි මව් භාෂාව පමණයි මව් භාෂාව පමණයි කිය කිය කියව කියව ගිහිල්ලා අපේ රට එකම තැන පල් වෙන මඩ වගුරක එරවලා තියෙනවා හැබැයි මතක තියාගන්න විවේචකයන්ගේ දුවාලා පුතාලා ඕවර්සීස් එඩියුකේෂන් පිටරට අධ්‍යාපනය ලැබලා ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපනය ලැබලා පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයක් ලැබලා ඒගොල්ලෝ යනවා විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා සුද්ධ වගේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා නූතන භාවයේ පෙරමග ගමන් කරුවන් බවට පත් වෙනවා රජයේ පාසල් පද්ධතිය නැහැ අසරණ රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න